දවසක් කැලේ මැද්දෙන් අලියෙක් යනවා. ඔව්. තනි අලියෙක්. රළු අලියෙක්. රළු අලිය නෙමෙයි තනි අලියෙක්. තනි අලියා සැරයි. කොහොමද දන්නේ? එහෙම තමයි. ඔයා කොහොමද ඒක දන්නේ? තනි අලියා සැරයි කියලා කොහොම? ඈ? අහලා තියෙනවා. අහලා තියෙනවා. තනියලිය සාමාන්‍ය ටිකක් ප්‍රචණ්ඩකාරී කියලා කියනවා ඉතින් කතාවට. හරි. අලියා කැලේ මැද්දේ යනකොට බබා ඔන්න දැන් කැලේ මැදදී අලියාට හම්බෙනවා බේබදු කූඹියෝ සෙට් එකක්. ඕ. කවුද හම්බෙන්නේ? බේබදු කූඹියෝ. දාලියා ඉස්සරහට එනවා මෙහෙම. කූඹි ටික මෙහෙම ඉන්නවා. මෙහෙම නේ වැනිලා වගේ පොට්ටක්. බැනලද චොකලට්ද මන් දන්නේ කොහමද කුඹියෝ ටික මෙහෙම ඉන්නවා දැන් මම නිකන් මේ